energizar Parada do Saiyajin. Caraca, a gente treinou tanto. Eu uhum. fiquei bem forte. Senhor Caio, amanhã, né, já deu praticamente quase duas semanas. Amanhã vai começar Sim. a terceira, né? É, isso mesmo. Então acho que né, eu tenho que ir. Ah, você Bom, vai às mas vão te reviver então com as esferas? É, né? Acho que o senhor Madaio deixa eu ir. Depois. Aí eu te é... É isso, Qualquer coisa, se tiver um perigo na Terra, você pode me chamar. Ok. Tá bom. Então até mais, cara. Até mais. Até mais, João. Até mais. João. Então só sobrou você, senhor Caio. Sherry Madeira me reviveu bem aqui. Valeu, Sherry Madeira. Ah, as esferas já estão prontas. Yantia, você ficou mais forte. Percebi o... Pi... Pega, você treinou o Gohan? Sim. Ah. E cadê aqueles dois Saiyajins? Eles já estão vindo. Você não tá assistindo aqui deles? Sim. Pera aí, eu, eu vou... Eu vou reviver o Luiz. Apareça, Shenlong! Long, eu quero reviver o Luiz. Desejo concedido. Boa. Consegui reviver o Luiz. Ah, o Luiz tá aqui. Caraca, Luiz, reviveram você. Sim. É, eu revivi, na verdade. Valeu, cara. O senhor Madayomi reviveu de graça. Nossa, a, as esferas acabaram de ir embora e já tem uma aqui. Que legal. E esses aqui, quem são eles? Ah, esse aqui, ó. Cadê você? Ah, você tá parado. Deve estar tá meio cansado. Esse aqui é meu filho. Ele, ele, é, o Pico treinou ele. Esse aqui é o Piccolo. Esse daqui é o Yantia. Nós nem conhecemos. Ah, o então você é um corrente tanto que eu ouvi falar. Os Saiyajins já vão vir e esses são... Cyberman. Olha, o que deles, o Ki de vocês é bem forte. Tem, o, é, os Saiyajins, eles devem ter plantado um um menos aqui. Uhum. Bom, é, parece que os três lutaram um pouco, né? É. João, você tem que acabar com eles. Tá, né? Vocês dois. É, eu e o Luiz. Ah. E com Cybermans, tá bom. Ah. Nossa, muito fácil matar esses caras. Olha. Nossa, muito fácil, eles são muito fracos. Sim. Fraco demais. Tenho até pena. E esses Saiyajins? Quem que são esses que vão chegar? eu não tô sabendo de nada. Eu não sei o nome deles. Ah. Mas eles vieram o quê? Ah, você já sabia que eles iam vir por causa daquele seu irmão lá ou o quê? É, ele, o meu irmão ele falou. Até seu filho tem um que muito impressionante também para tá um garoto de nada. É, ele sabe uma senha também. Com certeza. E vocês, vocês não sabem o senha? quatro eles chegam. Quando ele chegar, se você tiver dormido, eu te chamo. Ok. Ah, não. Só acorda eles chegaram, ah. pô! Já? Pera aí. Né? Eu, eu sei sentir que, deixa eu ver, o que... O que desse Cybermans é fraco, igual os outros. Só que aquele cara lá em cima é bem forte, esse daqui dá pra eu derrotar. Então esses vermes chegaram. É. Bom, eu acho que, né, eu vou ter que usar meu... Eu só vou usar meu Kaioken pra acabar com tudo isso mais rápido. Kaioken! Acabar com saiba, mas aqui que vai ser fácil. Ah. E aí? Então vocês querem destruir, querem dominar esse ah, planeta, é, então né? são vocês, né, que querem destruir a Terra, né? Isso babacas. Tá, então primeiro eu vou destruir esse... Esse aqui, de armadura preta. Cadê? Cadê? Ha! Eles são bem fortes, isso eu tenho que concordar. Mas não o suficiente para derrotar nós. bom. Esse de armadura azul que é o forte. Ele é mesmo. Ah. Mas Tome isso, seu verme. Eu vou te fazer pensar. Ah, Saiadinho é, de armadura preta. Ah, Kaioken! vezes 10! Ah! Ele me chama Ela de tá perto. Quem faz isso? Caiu 15 vezes 10. Eu passou isso. Esse de armadura azul ele é bem... Uou! E essa força aí? Cuidado com ele. Eu vou tomar cuidado. Então, eu estou carregando aqui o meu poder. Mas enco. Bom, eu vou ter que usar o meu Opa, poder nesse. agora, amigo? Eu acho que eu vou ter que usar que o meu poder. Droga. Do... Eu acho que eu vou ter que usar meu ataque Kaioken nesse. De é armadura preta. Esse aqui. Esse aqui de armadura Kaioken! Ataque! Fácil, Toma aí! Criança é tola, você tentou me derrotar com seu ataque fraco. Agora eu vou te destruir. Eu não vou deixar! Ciclão, você vai morrer. Piccolo, você vai morrer! Não vou! Ah! Droga! Piccolo! Você tá bem? Droga! Eu... Não! Não muito. Idiota! Igor, você tá bem? Tô... Ah, droga. Que bom. Luiz, você tá bem também, né, eu tô. Só que aquele cara é muito forte. Piccolo, é... Cara, você tem que descansar. Toma a semente dos deuses. Você não vai morrer, cara. Você não vai. Toma a semente dos deuses. Pega. Ok. Agora... Bom, o Luiz, ele me falou que os Saiyajins têm uma transformação. Chamada Ozaru. Sim. Então acho bom vocês usar, porque. Né? Mas, a lua, mas ah, tem que estar tá de noite com lua cheia, cara. Mas. E tem que. Eu acho... Você só pode testar sem a cauda. Mas eu, eu, eu acho que. Mas tem um ataque, cara, que. Você está um falando ataque. do fake Ah, não. Eu sabia que tinha um ataque. Luiz, ah. acho que é bom você se transformar também. Olha pra lua. Eu não me transformo porque eu não tenho cauda. Vai, se transforma, Luiz. Tô me transformando. Calma. Ah. acho que você sabe o ataque, tenta usar ele. Luiz, vai, vai. Ah, tudo, tudo pra ah. cima. Uou. Bom, hum. Luiz, você luta com esse tal de Napa e eu luto com esse tal de... Luffy. Ya! Yeah. Toma! É. Pode, verme. <laughs> Você não... Eu acho que você esqueceu de medir meu poder. Ah, cadê aquele outro inútil? Pera aí. É mais... Qual é o poder de luta desse inútil chamado João? Ah, é mais de 8 mil. O Kaioken é? Hã? O Kaioken vezes 10 de poder. É mais de 8 mil? Sim. Eu vou acabar com esse verme chamado Napa. Não! O último golpe. Kaioken! Ataque! Ele era um verme. Concordo, era um inútil. Agora só sobrou você, eu e o Luiz. Ai. Toma essa. Shazam! Errou. Galigando! Toma essa! Nossa! Shazam! Opa! Bom, vamos ter uma batalha certa, né? Caiu claro. quem? Go! Bom, eu acho que esse seu ataque Garrick Roll serve muito bem pro, uma batalha de Kamehameha com Garrick Roll. Perfeito. frente. Pa, me, pa, me, ha! Caiu quem? Resistência! Pa, Mano, não tô achando que aqui. Pa. Caraca! fuck. Eu voltei. Ah, parece que seu amiguinho voltou. Eu estava pensando em uma estratégia. E eu já tenho uma. Legal. Eu é sei Você vai querer usar o Zaruna. Vai lá. Eu não vou precisar. Cadê? Luiz, vem aqui, eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho um plano. Ouvido, seu ouvido. Fala, fala, fala. É esse, isso. Vou pegar esse cara. Eu vou cortar lá. Kaioken! E aí? E aí? Caiu quem Kaioken, vem, Consegui! Ah! Boa! Cortaram minha cauda. Cortei. <laughs> Agora você ficou mais fraco. Peguei sua cauda. Não. Vamos lá. Toma isso! Gali... Oh! Kamehameha! Mas... Go! Opa! Shazam! Então, Deus... Eu acho... mas agora sem a cauda. tô bem mais fraco, tenho que admitir, vocês são fortes. É claro. Kamehameha! Droga! Shazam! Ah, ah, ah. Uou! Bom, com tudo isso eu tava usando 30%, eu vou usar 50%. Ah! em cor! Droga, eu errei. Toma essa! Eu vou matar esse cidadão inútil. Maldito! maldito inútil. Sim. Você vai ter que treinar, né? Eu vou, cara. Você vai pro senhor Caiô? Ele fez eu gastar uma... Eu acho que vou. Ele fez eu gastar uma boa parte da minha energia. Então vou ter que te matar. Aqui não. Né? Sim, sim. Depois eu peço lá pro... Yamami reviver. Vai, cara. Vai. O quê? Você não vai ter que me matar? Não, ele me deixou com muito pouco poder, mas... Droga. Ah, vou treinar por aí, cara. Boa sorte contra esse bosta aí. É, ele vai. Ele deve estar. Tá... Então eu tá. te vejo depois deve estar, tá, sei lá. Uhum. Tá, falou. Falou. A gente se vê por aí. Ok. Ai, estou esperando. Ele deve estar tá se lamentando por querer um fraco. É. Tá próximo ele de derrotar Kakaroto. mundo. Ah. Luiz está paralisado. Seu maldito, você paralisou o Luiz.